So Freunde, Servus zusammen. Heute wieder aus der Schweiz und heute geht es einem BMW ankragen. Ja? Wir machen heute für euch den BMW X3M Competition ja? mit OPF und Serie sind die angegeben mit 510 PS und dann schauen wir mal, was da rauskommt, gell? Perfekt. Also machen wir mal. Scheiß Stopp hier. 4,42 Sekunden Pivo 0-100 mit dir drin. 4,42 Sekunden mit dem Pivo an Bord. X3M Competition. Ist das was oder ist das nichts, Pivo? Ist okay. Für Serie nicht Für schlecht, Serie, gell? Ja. Gucken wir mal nachher, was er modifiziert macht, ja? Ja. Bin mal gespannt. Jetzt machen wir mal die Software fertig, messen wir mal auf dem Prüfstand, gucken wir, was er Leistung macht dann müssen wir mal 0100 modifiziert. Also ich denke, eine gute halbe Sekunde schneller wird man mit Sicherheit sein. Ja. Auch mit dir drin, Pipo. Mhm. Dann messe ich einmal mit dir und einmal ohne dich drin. Hä? Gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, auf jeden Fall ist es hier echt gemütlich in der Schweiz. Ne? Serie ist halt total unspektakulär, so ein X3M Competition. Ja. Da fehlt einfach das Drehmoment, sage ich dir. Was ist denn hier für eine Maschine drin? Hier 3 Liter Turbo. Ja. 3 Liter Biturbo. Aber der hat sich echt gemacht von außen. Ne? Ich meine, das ist jetzt ein M und Competition, aber sieht schon echt, echt gut aus, ne? Außen. Und nicht zu klein irgendwie. Nee, vor allem, weißt du, das ist ja das Lustige. Du siehst das Ding auf der Straße, auch bei BMW, du weißt nicht, ist es ein X3 oder ein X5? X5, ja. Ist Weil alles ziemlich identisch ist, ne? Ja. Von der Größe, oh, du hast auch inne, dahinter so viel Platz. ah. Ja. I'm as green as I wanna be. Cruising through the late night shifts on a jet ski, blowing out. Blowing smoke out my head, it's fine. I don't even know the time. I don't really know the feel. She don't even know what's up. Tell her, tell me how you really feel. But she don't really give a damn. Kommen wir zur Software vom X3M Competition. Ja? Äh, wieder eine Bosch-Steuerung natürlich. Der gute S58 b Biturbomotor ist so ein geiles Ding. Ja? Und die Software dazu ist auch geil. Ja, also gut, da gibt es nicht viel zu sagen. Ist eigentlich immer ziemlich gleich aufgebaut, die ganze Bosch äh, MG1-Steuerung. Ja. Ähm, ich zeige euch mal hier ein bisschen was. Das sind zum Beispiel jetzt hier die äh, Anpassungen für die Drehmomentanzeige im Display. Ja, das hier. Maximaler Abgaskrümmerdruck, maximale Füllung, Kombination Minimal-Lambda, Kraftstoffpumpenvorlauf, maximale Füllung. Dann haben wir hier ähm, Lambda-Kennfelder, wo ich äh, praktisch auf Lambda 0,85 stelle unter Volllast. Ja, wenn er dann ein bisschen heißer wird, fettet er weiter an auf 0,78. 0,78 ist das ähm, Limit, was ich gesetzt habe für Minimal-Lambda. Das heißt, mehr einspritzen wie 0,78 wird er definitiv nicht. Dann gibt es verschiedene Drehmomentbegrenzungen die müssen wir auch alle mitmachen. Drehzahlanhebung um 150 äh, Umdrehungen. Falls euch noch irgendwas interessiert, ähm, gerade Fragen über Software, über Kennfelder, ähm, schreibt einfach in die Kommentare was rein und ich versuche das dann beim nächsten Video zu beantworten. Ja? Oder am besten kommt einfach bei mir vorbei, guckt mir über die Schulter. Ja? Natürlich mit eurem Auto vorbeikommen. Ja? und dann kann ich euch alles erklären, was genau ich mache. Könnt dabei sein, ich habe überhaupt keine Geheimnisse, ich zeige euch alles. Ich mache jetzt hier die Software ein bisschen fertig, gell? Mhm. Äh, ich muss dann noch ein paar Schalter umlegen, du weißt, Schalter sind immer sehr spannend. Mhm. Ja. Und dann gehen wir mal messen auf dem Prüfstand. Sodele, Gucken wir mal, hä Bibo? BMW X3M Competition, Serienangabe 510 PS. Wir haben gemessen 560 in Serie schon und haben jetzt 452 kW, das heißt 613, 615 PS oder sowas, 615 PS mit nur Software. Also haben wir 55 PS mehr jetzt und vom Drehmoment her haben wir auch 700 Newtonmeter Serie haben wir gemessen mit 610 also 90 Newtonmeter mehr Drehmoment ich würde sagen das reicht für Stufe 1 da ist ja OPF, MOPF alles drin ja jetzt gehen wir mal das Ding auf der Straße testen 0 auf 100 ah, 100, 200 weiß nicht ob man das hier schaffen ne aber die 0 100 die müssen wir uns schon geben gucken mal wie das Ding fährt dann sind wir gespannt. Also Bibo, komm. Gehen wir mal auf die Straße mit dem Ding. So Bibo, dann gehen wir mal testen. 0 auf 100 und so Spaß, oder? Machen wir. Bin ich mal gespannt, was das Ding kann. Mhm. Oder auch nicht. Die Reifen sind noch voll warm, hörst du das? Mhm. Kombi und alles, du, du hockst hier drin, guckst aufs Kombi und du denkst, du hockst in einem M5, nur höher. Hä? Alles identisch, alles gleich, du, brutal. Boah, guck mal, wie viele Kühe. Ah. Mhm. Da schmeckt halt das Rinderfleisch noch in der Schweiz, gell? <laughs> Mampfen tun, hä? Wahnsinn. 3,82 Sekunden Bibo mit dir drin. Das heißt, wenn du rausgehst, 3,6 oder so, äh? Ja. 60 100 Ja, nicht schlecht. Stabile Leistung. Stabile Leistung. Ja, hast ja gesehen. Läuft das Ding. Yo, a bad boy, nigga. Bad she told you that you're not that nigga. You ain't she might stay the night. Don't ask me, you better ask your nigga. She might put it down like the top back. She might do it all, I can't stop that. Yeah. yeah. She gon' put in, put in, put in Whip it, whip it, top wrist. Diamonds on me, Fiji. I'm hucking like BB. Think her name was Kiki. I nicknamed her Riri. Yeah. Riri. I just hit a three piece. Little bitch think she sneaky. We don't keep it PG. You pay, she get freaky. Yeah. So Freunde, es ist mittlerweile 9 Uhr in der Schweiz. Den Carbon von Pibo habt ihr gesehen. Das Auto ist fertig. Wir gucken jetzt noch, was es noch zu tun gibt hier. Vielleicht drehen wir noch das ein oder andere Video hier in der Schweiz. Gell Pibo, wir müssen es ausnutzen, wenn wir schon hier sind, gell? Ja, auf jeden Fall. <laughs> Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, speed tests ähm, würde ich gerne auch machen, aber dazu müssen wir dann immer nach Deutschland fahren und das ist einfach so umständlich. Ja, aber vielleicht fährt der Kunde mal in Deutschland Topspeed und schickt uns mal was durch. In diesem Sinne, einschalte und bis zum nächsten Mal. She might do it all, I Whip it, whip it, whip it.